Carissimi, il Signore vi dia la pace. Ci troviamo nel transetto sinistro della Basilica Inferiore dove Pietro Lorenzetti ha dipinto un, un affresco particolare. Noi la chiamiamo Madonna del Tramonto. Apparentemente non c'entra nulla con, col tramonto, però in alcuni periodo, periodi dell'anno il sole entra dalla finestra illuminando la Madonna sono varie possibilità di interpretare questo affresco. Uno di loro è questo. Avviene un dialogo tra la Madonna e Gesù. È come Gesù stesse chiedendo chi devo benedire o chi dei due è stato più vicino a me, mi ha seguito da più vicino. L'Evangelista Giovanni o San Francesco? Ovviamente la Madonna indica San Francesco. San Giovanni è stato un discepolo amato, ha vissuto con Gesù, mentre San Francesco solo ha vissuto come Gesù. Ma cosa ha avuto in più? Anzitutto, l'Evangelista Giovanni è morto di morte naturale sull'isola Patmos, mentre San Francesco ha avuto in più le stigmate, se vogliamo dire è il segno de del martirio, quindi si è assomigliato di più a Gesù. San Francesco vedeva la Madonna come un'icona. Un'icona non mostra mai se stessa, ma mostra il personaggio. Quindi la Madonna non si fermava mai a se stessa, ma faceva vedere Gesù. Proprio qui, nella parte della passione, morte e risurrezione di Gesù, ci è presentata la Madonna, la Madonna come nuova Eva, è Gesù come nuovo Adamo, colui attraverso il quale è, nel mondo, è entrata nel mondo la redenzione. Il gesto fatto dalla Madonna può essere interpretato pure in altri modi. Qualcuno diceva che è la Madonna dell'autostop, colei che ci dice prendimi con te, voglio essere tua compagna di viaggio voglio camminare con te, voglio aiutarti a realizzare nella tua vita la volontà di Dio. Oppure il primo like, il primo mi piace della storia, cioè vai avanti, io sono con te, ti sto vicino. Guardando a questo affresco, all'immagine di Gesù, della Madonna, dell'Evangelista Giovanni e di Francesco, siamo invitati a contemplare chi siamo noi, e chiamati a diventare a immagine e somiglianza di Dio. La Madonna vi protegga e a domani.